Я думал, что я не запомню, честно. И мысли отпусти. О, красава. Снова красота меня, моя песня. В глазах меня ломала блеск. Ты останешься со мной, может, навсегда. Когда ты и я, пронесем через года. Сука, я! Ты поднимаешь глаза и смотришь небеса. Ты ждешь ответ на свой вопрос Дотронься меня за то, что не стало. Она, она сумеет нас спасти Когда ничего не ждет Понять и мысли отпусти А если опять она сама? Повторить после цикла опять она Поднимаешь глаза и смотришь небеса Christ. Меня мотает весом, в глазах меня ломает вес